小天感到很惊讶，但后来才意识到他是风纪股长。放学回到家后，爸爸对小天说：“儿子啊，以后上高中还不能交女朋友，要以课业为优先，知道吗？”小天问：“你是怕我没办法顾好成绩哦？” 爸爸说：“我怕交女朋友对你来说太难了，先从简单的开始吧。”女儿露出无辜的眼神，对着爸爸说：“爸爸，我帮你洗碗，你能给我五十块吗？” 爸爸回答：“当然可以啊。”不久之后，爸爸居然看到哥哥在洗碗，于是问哥哥：“哎，不是你妹要洗碗吗？”结果哥哥说：“妹妹说，如果我洗的话，她要给我十块钱。”很多父母都会对着自己的孩子说：“在外面别交坏朋友。”